medeniyetler dönemi var. 9 büyük medeniyetten bahsediyor olacağız. Nuh tufanından evvel bugün yaşadığımız teknolojiden çok daha ileriye geçmiş olan medeniyetler devrine kısa kısa ifade ediyor olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Siyer-i Nebisi çerçevesinde. Efendim Şit aleyhisselam Kabe'ye doğru giderlerken henüz Kabe'ye yetişemeden bir seyahati içerisinde dinlenmek için Kudüs bölgesini seçmişlerdi. Kudüs bölgesi o zaman büyük üç medeniyetin ortaklaşa ticaret yaptıkları alanlardan biriydi ve bu alan tarih boyunca pek çok medeniyetin ortak kesiştiği noktalar olarak karşımıza çıktı. Tarih boyunca pek çok medeniyetin sahip olduğu, sahip olmak istediği dünyanın belli başlı bölgeleri vardır. Orta Doğu coğrafyasında, Avrupa'nın doğu kısmında, efendim kıtalar daha bölünmeden evvelki dönemdeyiz. Tek bir kıtadan bahsediyoruz ama bugünkü dünya muazenesi çerçevesinde ifade etmek gerekirse böyle ifade edebiliriz. Bu Kudüs bölgesi tarih boyunca pek çok medeniyetin hep ortak medeniyet alanlarından biri olarak hayatımızın karşısına çıkıyor. Ee, bu bir geçiş güzergahı olması, sonradan Nuh tufandan sonra deniz kenarında olması, daha önce de belirttiğimiz gibi ilk kıble olması, Nuru Muhammedi'nin yıldızının çıkış noktası olarak görülüyor olması özellikle Arafat'tan. Bütün bunlar Kudüs için önemli bir merkez oluyor. Tarih boyunca insanların yıldızlame ile ilgilenenlerin, büyük peygamberlerin girişine işaret edilen şeylerin yaşandığı bölge oluyor. Kaldı ki zaten Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce bütün büyük peygamberlerin de ana yaşam merkezlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor ve en önemlisi olarak bizim de ilk kıblemiz olarak kutsal bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kudüs'te vefat ediyor Şiit aleyhisselam. Kendisi yaşarken aynı dönemin içerisinde 27 peygamber daha geliyor. Çevrede gelişen dünya medeniyetlerine hakkı söylemek için bir peygamber yaşarken o peygambere yardım etmek üzere görevlendirilmiş olan nebilerden bahsediyoruz. Aynı şeriatin üzerinde hakikati beyan etmek üzere vahiy ilahiye tabi olan ama bu vahiyi daha çok insanların ahlaki ihtiyaçlarını gidermek üzerine tabir caizse kitaplarının yaşam biçimlerine delil eden noktalara dair vahiyler alıyorlar, görevler alıyorlar ve kendileri de yaşarken Şit Aleyhisselam'a ziyaret ediyorlar. Ondan hikmet, ondan hakikati öğreniyorlar ve onlarla beraber yetişiyorlar tabiri caizse yine Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi altında ama bir peygamber yaşarken birden fazla peygamberin de varlığını ilk defa gördüğümüz dönemdeyiz. 972 yıllık hayatından son noktaya geldiğinde Şit aleyhisselam Kabe'ye yetişmeye niyet ediyor. Son bir haftası 10 gün bir haftası kadar kala ömrünün son döneminde Kabe'ye yetişip orada anne ve babasının mezarları yanında gömülmeyi düşünürken Kudüs'te Allah'a Zülcelal'in emri ilahisi hasıl oluyor.'' Ve şöyle buyuruyor Şit aleyhisselam son sözleri arasında. Dünya içi boş bir tenceredir. İçine ne koysanız bir gün dökülecektir buyuruyor. Bu söz söylenirken Hz. İlyas aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın buluşması yaşanıyor. Hz. Şit aleyhisselam yaşarken evladı Hızır aleyhisselam yeryüzünde görevli ee, sonrasında bir buluşma gerçekleşiyor ve bu buluşmanın ardından da Hz. Hızır Aleyhisselam'ın artık yeryüzündeki o kalıcı görevi hazır olacak. Biliyorsunuz Şit Aleyhisselam yaşarken dört önemli medeniyetin gelişim gösterdiğini, bu medeniyetler arasındaki seyahatinde İlyas Aleyhisselam'la karşılaştığını beyan etmiştik. Artık bu medeniyetlerin dokuza çıktığını görüyoruz. Her bir medeniyet kendi civarında yeni bir medeniyeti oluşturuyor ve 4 olan medeniyet sayısı 9 gelişmiş büyük medeniyete dönüşüyor. Bunlar arasında aynı dönemde kendi ihtiyaçlarına binaen peygamberler gönderiliyor ve bu peygamberler onlara hakkı beyan ediyorlar. Her bir medeniyete bazen ikişer, üçer, dörder tane olmak üzere toplamda 27 peygamberin gelişi onlar için bir hakikat süreci oluyor. Daha sonraki günlerde başlayacağımız 9 medeniyetle ilgili meseleler gelene kadar yani o medeniyetlerin savaşını yaşayacağız ne yazık ki sona doğru gittiğimizde. İdris aleyhisselama doğru gidiyoruz çünkü ama o arada 50 bin peygamberin geldiğini göreceğiz. Ee, hakikatte 124 bin, 224 bin şeklinde ifadeler vardır ee, çeşitli siyer kaynaklarında ama toplamda peygamber sayısını dünya tarihinde 186 bin civarında olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan 50 bin tanesi İdris aleyhisselamla Şit aleyhisselam arasında geliyor. Özellikle bu medeniyetlerdeki yüksek teknoloji ve gelişmişlik karşısında şeriatın hükümleri ve hakikatten çıkmadan bir ömür sürdürebilmeleri için Allah Azze Celle'nin birer ikramı olarak karşılarına çıkıyor. Ancak her bir ikram elbette ki o medeniyetlerin yaşadığı ve yaşayabileceği problemli dönemler hakkında da bize bilgi veriyor. Zira medeniyetler bu yüksek gelişmişlik düzeyleri sebebiyle fasıklık problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani işlemiş oldukları günahların ve hataların bir kusur olarak görülmeyip normal bir hayat düzeni içerisinde bir normallik olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Bu normal durumun gittikçe gelişmesi medeniyetlerdeki fasıklık hastalığının da bir nevi yayılmasına sebep olacak. Bu yayılma süreci ise ilerleyen dönemde bu medeniyetlerin birbirlerine de düşmelerine sebep olacak. Zira fasıklığın yayıldığı bölgelerde insanların istek ve talepleri haddinden fazla şekillenmeye başlıyor. O yaşadıkları hayatı daha daha dahasını yaşayabilmek adına e, Cenab-ı Hakk'a tövbe hakikati yavaş yavaş kayboluyor. Tabi insanın aklına şu soruda geliyor 50 bin peygamberin geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Nasıl böyle olabilir diye. Hakikat eğer insanoğlunun elinde çok fazla imkan olursa e, haktan uzaklaşması biraz daha kolaylaşıyor diye tabir edebiliriz. Çünkü nefis kolaylıklar arasında ve her şey kolayca elde edebildiği bir süreci yaşıyorsa eğer o süreç içerisinde hata etmeyi, hatanın hata olduğunu görememeye başlıyor. Bir körlük başlıyor. O körlük karşısında hakikati söyleyen insanların mücadelesi ise insanın bir kulağından girip bir kulağından çıkmaya başlıyor. Zira e, Şit Aleyhisselam'ın son sözü aslında çok önemli bir ifade. Dünya içi boş bir tenceredir, içine ne koysanız bir gün dökülecektir demesi o içine konulmuş şeylerin helal ve haramının karışma süreciyle beraber insanoğlunun o tencereyi kendi eliyle de devirebileceğini işaret ediyor ki bu aslında çok inceden bir işaretle sonrasında yaşanacak medeniyetler arasındaki çatışmanın ve savaşın da bizlere işaretini veriyor. İçi boş olan bu tencerenin içerisine konulan her ne varsa sonunda bir yere dökülecek. İster birisinin yemeği olacak, isterse bozulup dökülecek. İşte fasıklık bir yemeğin kendi kabı içerisinde bilerek, isteyerek bozulma sürecini bizlere anlatmış oluyor. Dolayısıyla özellikle bu konuyu detaylı bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz ki bu medeniyetler gelişmişlik düzeni karşısında fasıklıkları sebebiyle nasıl bir illete mecbur oldular, mecbur edildiler. Onu da görmek gerekiyor çünkü gelişmiş bir medeniyetin aidiyetinde olmak e, o medeniyetle beraber her zaman yükseliş trendinde olacağımız anlamına gelmiyor o yükseliş serüveni içerisinde eğer nefsin e, bir bela ve illeti olduğu görülmezse ne yazık ki ilerleyen süreç o medeniyetlerin birbirlerini yiyip bitirmesine, kendi işlerinde bir çürüme aşaması yaşamasına da sebep oluyor. Hz. Şit aleyhisselam bugünkü Kudüs'te görmüş olduğumuz ağlama duvarına yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bir alana defnediliyor ve defnedildiği yere de bir e, yiyecek yenilmesi için bir aşevi inşa ediyor ve tarihin uzun dönemlerinde e, bu aşevi görevini yapıyor. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethettiğinde bu aşevinin bulunduğu bölgede yine yakın bir bölgede var olan bir yere konuk oluyor. Burada yemek yiyor. Fakirlerle beraber aynı sofraya oturuyor ve Siyer de göreceğimiz üzere Kudüslüler, Kudüs'teki Yahudiler bu yüzden Hazreti Ömer Efendimizin tevazusuna hayran kalıyor. Efendim bu fasıklık nihayetinde e, medeniyetler arası çatışmayı getirecek. 9 medeniyeti anlatmadan önce 4 medeniyetin savaşından bahsediyor olacağız yarın Allah nasip ederse. Şimdilik kalın sağlıcakla.